Voilà Martin qui fait pipi sur ma voiture. <laughs> voilà, c'est mon ouvrier Carwash. Ploum Parce que là en bas c'est sale, ouais, c'est parfait. Ah oui. Ça brille Martin <laughs> Il y a encore de la mousse là à droite. Hein? là. Là, il y a de la mousse. Magnifique. Voici ce que ça donne une fois lavé. Maintenant, passons à la moto. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin hein, maintenant qu'on a fait la voiture un petit peu devant maintenant, Martin. Et voilà. Alors, Martin, c'est fier